在周一的部分，我们会迎接的是天罡日，这也会意味的是说，在当天呢，尽可能呢不要吃牛肉或者是相关的加工食品，这样子才能够确保我们的运势比较不会受到影响哦。尤其是本命就有带肥罡或者是天罡的朋友们。再来就是呢，周二这一天，我们逢到的是当月的月恩日，因此在 当天是非常适合做开池跟放水的，而我们适合在今年度开池放水的方位，分别有东方大进姻缘，南方立方呢是大力我们的人际关系，以及在西南方呢是可以增加我们的权利哦，可以运用在增进我们这个财运，还有如果你有想要置产的方向都是不错的。 再来呢，就是呢，在当天呢，切记是不宜做开光的事宜。而且在这一天，我们可以透过几项开运的方式。第一个就是，我们如果呢附近有这个中医呢，我们可以去透过把脉、针灸呢，哦来调理身体的这个气，让这个气呢能够循环的更好。那另外呢，就是在当天呢是比较适合用这个。 沐浴的方式呢，哈，以冲凉的方式呢，来洗涤掉我们一身的这个晦气。还有在居家环境的部分，在当天呢是很大力，可以把我们的这个窗户呢打开哦，然后让这个病气哦、晦气呢都可以呢会散哦。那有需要的朋友们可以参考一下。另外就是在周三这一天，我们会逢到的是一年一度哦的天赦日哦。 那么在天赦日来讲的话，在每年呢大概会有四到六天这样的日课，因此在这一天呢是吉上加吉，可以做一些特定的祈福天寿，还有包括祈求可以赦罪的部分。非常建议哦，如果有需要的朋友，可以在当天呢，就是透过生机来开运，还有呢在当天也非常大力可以做开池放水哦。 而在周四这一天，我们逢到的是大力荧幕前男性朋友们的麒麟日。而麒麟日呢，这一天也意味着是，如果你有要补财库、补运啊，男性朋友都是非常大力的。不过要切记一点哦，在这一天呢，刚好是不利我们上官上任的。所以呢，如果您有想要就是去求职啊，或者是要 on board 的日期呢，尽量都避开在周四这一天哦。 对我们的这个官运的启程呢，才会是比较好的。而周五这一天呢，我们逢到的是这个当月的月空月亥日哦，所以呢，非常忌讳在当天做任何太大的一个决策或者是交易斡旋。那请这个有需要在近期做决定的朋友们，务必呢要另择他日再去做决定哦。而周三这一。 周日六这一天呢，我们逢到的是当月的这个乌兔太阳日哦，吉时落到的是辰时，也就是我们早上的七点到九点的这个时刻。这个时候呢，我们可以透过离我们的这个鬓角，或者是呢剪一下我们的这个刘海呃，或者是有些人会把发尾的分叉给剪掉呢，来达到开运的效果。 那同时呢，在当天呢，如果呢有需要帮自己就是呃理一下这个眉毛的朋友呢，也很适合在早上的七点到九点的这个时刻呢，帮自己开运。最后就是来看一下当周的周日哦，也就是刚好迎接到我们的一个新的节气清明。那么清明节的这个节气呢，是在晚上的二十一点三十六分才会进入哦。那大部分的集市尽可能在这个。 时间之前去进行哦。那老师呢要特别提醒一下呢，在当天，呃，如果我们有要就是去祭祖啊，请避开下午申时的时间，也就是下午的三点到五点的时间哦。还有呢，在这一天呢，如果您是属猪的朋友，尤其是在当天。 年度呢，你们都是有逢到犯天狗的朋友呢。当天的这个日课呢，是有逢到天狗星宿入到日课，所以也不宜选在周日这一天去扫墓哦。那请大家呢，另外择其他的日子。那么如果要择其他的日子来讲的话，老师这边会分享几个适合的日子跟时辰给荧幕前的朋友们参考一下。 首先就是我们的三月三十号的晨时、四时以及午时，也就是从早上的七点到下午的一点整都是适宜的。另外就是四月一号的四时、午时跟未时，也就是早上的九点到下午的三点都是适宜的。再来就是四月六号的四时、午时跟未时。 也是早上的九点到下午的三点，最后呢就是四月七号的辰时、巳时跟申时，早上的七点到十一点，以及下午的三点到五点。以上的这些日课呢，请大家可以斟酌适当的时间前往去祭祖追师，这样子才能够让祖先们呢给我们庇佑哦。 好，再来呢，让我们来看一下呢，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是我们属龙的朋友，第二名是属兔子的朋友，而第一名呢是我们属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这一个礼拜呢，会是比较充实繁忙的一周哦。而且你会发现在白天的时候，你很多时候都是要帮别人处理事情。那当然呢，你。 这个委托你这些事项的人，很多的时候可能都会是属于你的长官，所以呢，你要把自己设想说，一定是因为我是他的爱将，所以他我才会被托以重任哦。在这个时期呢，尽量呢就是先把被委托的事项呢好好的落实完成。到了晚上的时候呢，再一鼓作气的呢处理好自己本身内内部应该要处理事项哦。尤其是在晚上的时候，你们的效率呢会非常的好。 而这一个礼拜的勤奋呢，都可以给您带来更多的收获。比如说，有些人他案子可能就很顺利的可以结案，或者是可以顺利的成交 close 掉一些客人哦。所以非常建议呢，这几个生肖的朋友，透过勤奋呢，来让你们的收获呢，可能就是一分的收获，达到一点二分的回馈哦。再来，让我们来看一下个别生肖的朋友们在当周有什么特别需要留意的地方。 首先，第一个是针对属老鼠的朋友，在这一个礼拜是属于如释负重负的一个感觉哦。那在这个状况呢，就是说你在上个礼拜呢面临到一些很高压的一些环境啊，或者是状况要处理，在这个礼拜终于可以松一口气哦。很多事情呢都是属于呃迎刃而解的一个状况，所以呢，在这个礼拜呢，属老鼠的朋友呢。 也不要太过的松懈哦，呃，尽量的呢，赶快把事情呢做一个圆满的收成哦。当周要留意的天数是周日，下一个生肖是我们属牛的朋友。属牛的朋友在这个礼拜是属于动力十足的一周哦，而且你的感染力可以让周边的人呢都被渲染了，会跟着你呢想要把这个进度呢给跟上哦。 所以非常大力，尤其是有在带组员的这个主管们哦。当周呢，属牛的朋友呢，要留意的天数是周一哦。下一个生肖是属老虎的朋友，在这个礼拜是属于胜算在握的一周，也就是你在这个礼拜呢，你是属于有比较多的筹码，或者是有比较多的资源呢，去进行你想要做的事情。 甚至于呢，或者是在当中呢，也可以是说，如果你要进行谈判啊、协调呢，也是属于立方，就是你是处于比较优势的一个位置。所以，如果有任何想要去谈判的，请务必在这个礼拜呢，好好的呃出出这个口呢，来去完成这个事情哦。当中呢，要留意的天数是周日。 下一个生肖呢，是我们属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于夺得先机的一周，也就是你可以得到一些事先的一些小道消息啊，或者是听到一些风声，甚至得到市场上的一些先机。请务必好好的运用这些资讯呢，来让你自己呢可以呃帮自己更加的加分哦。那有的时候呢，把这个讯息分享给别人，有的时候也可以让自己呢。 间接的加分哦。属兔子的朋友呢，在当中呢运势相当的旺盛，所以并没有需要留意的天数。下一个生肖是我们属龙的朋友，在这个礼拜是属于倒吃甘蔗的一周，也就是随着到周末的一个状况，你会发现呢进入状况，不管是在学习上啊，或者是在业务的应对上面啊，甚至是工作上面，感情方面都会相当的顺利哦。 所以呢，请属龙的朋友呢，要好好的表现喽。当中呢，要留意的天数是周三，因为它会属于一个转界点，也是呃会让事情呢走向呢会有突破的一个时机点哦。下一个生肖是我们属蛇的朋友，在当中是属于志气高昂的一周。 那当然呢，在这个礼拜也会代表是你的战斗力十足哦，做很多事情呢，你都很敢冲、很敢说、很敢要求。但是切记一点哦，就是在你很敢的这个言行举止之下，你有没有无意之间呢，不小心得罪了其他的人呢？好，所以属蛇的朋友在当周要留意的天数有两天，分别是周一、周三。 尤其是针对在会议上的一些对峙或者是不愉快的时候，请记得台面上的东西不要带到台面下，才可以让人家觉得你是公私分明的一个人哦。在当周呢，要留意的天数就是刚刚提到的周一以及周三。下一个生肖是属马的朋友，在这个礼拜是属于样样不快的一周哦，也就是呢，你总会让人家觉得你的心情不是很好，很容易会招来旁人的一些。 及他的关心，所以会非常建议属马的朋友，可以的话呢，尽可能呢，在这个礼拜呢，多听一些轻音乐，或者是呢，找你能能够诉说心事的人，把你一些心里不愉快的事情呢，都把它摊开来谈面讲，这样子也可以让你自己的压力呢，减少许多，旁人呢，也不会觉得好像一直感受到你的冷暴力哦。这个礼拜呢，属马的朋友要留意的天数呢。 分别有两天哦，除了周一之外呢，还有周三。下一个生肖呢，是我们属羊的朋友。属羊的朋友呢，在这个礼拜是属于涉水过河的一周，那它也会代表是，如果这个河川很急，你还想要这样子徒步的走过去，一定会面临很多，呃，你。 没有办法预计到的一些问题，比如说不小心踩到石头啊，或者是水深是超乎你的预期啊，或者是突如其来的水流等等的，所以它也会代表的是，如果你没有具备可以去因应这些状况，或者是处理这些状况的时候呢，在这个礼拜涉险呢。 去做一些决定，或者是贸然的去做一些执行一些事项，对你来讲都会是有很大的风险的，而且可能会造成呢血本无亏的状况，也就是我们热水过河有可能碰到的灭顶之灾哦。如果要预防这样的一个状况，请记得一定要避险，要接纳一下他人给予的意见才会是比较好的。当周要留意的天数比较多，有三天，分别是周二、周四以及。 九六，请务必多加留意一下喽。下一个生肖是我们属猴子的朋友，在这个礼拜是属于按部就班的一周。而在这个礼拜呢，你也会发现自己的自律啊，还有就是规律性呢，相对的也开开开始的比较的好。工作的执行上面呢，也开始会比较的有条理。那么，请继续的维持下去，对你会是比较吉祥的。在当中呢，要留意的天数是周三哦。 请务必呢，在这个时间呢，再再次的检查你的这个作业进度呢，才不会有这个我们所谓的 loss 掉的项目哦。下一个生肖是属鸡的朋友，在当周呢是属于刚复自用的一周哦，而这个状况呢，也会代表是你比较容易会让人家觉得是有点太过的自以为是哦，然后太过的自信，而且呢。 这个这一股固执呢，会让别人会觉得你怎么老是不愿意考虑一下别人的意见，老是太过的坚持自己的己见哦。因此，在这个礼拜很容易让别人觉得是你很难相处，好难沟通。请不要让这样的状况产生，不然对你的下周运势呢，会有更大的影响哦。 属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，要留意的天数是当周的周四。下一个生肖是属狗的朋友，在这个礼拜呢，是属于需要互补不足的一周。那也意味的是，在这个礼拜呢，你不能够单枪匹马的去执行或者是去作业啊，尽可能呢，是可以有透过别人同财或者是长官的一个或下属的一个协助。 来补足你自己的，比如说进度啊，或者是你的呃时间不够呢，有别人来可以来协助你、辅助你来跟上，那这样子才会是比较理想的。在当中呢，这个互补不足呢，也可以应用在这个人际关系上哦。比如说一个人是比较慢，一个人是比较快的，那你们可以互补一下，互相的牵制一下的话，那就可以把这个事情把这个 tempo 的调的比较好。 好，在相处上面的一个举例，那在当中要留意的天数是周五。最后一个生肖是属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜请务必要小心树敌哦。而且树敌呢，会来自于可能别人眼红啊，或者是因为你占尽了好处啊。啊，所以在这个礼拜，请务必呢要比较敏感一点，不要莫名其妙的，就是把自己呢变成。 面面都是敌人的一个状态咯。那这个礼拜要留意的天数比较多，有两天，分别是周四以及周六。所以，请属猪的朋友呢，要格外的注意一下在人际的人际方面的 handle 方面。再来，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名呢是我们属老鼠的朋友；第二名呢是我们属老虎的朋友。 而第一名呢，是我们这个属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友呢，是需要净化自己的心灵的。也就是，如果你有一些愤怒，或者是你有一些嫉妒，或者是你有一些不不满、不屑，你都要把那一种不好的心情呢，尽量的把它给化掉。比如说，透过 让自己的静下心来呢，去看一些书啊，或者是说到比较安静的这个咖啡馆呢，坐着喝点茶，哦，都可以让自己的心情呢得到比较，呃平稳的一个状态。那再来呢，在这个礼拜呢，要去适应的部分呢，就是能够去同理对方的一个思想跟想法，因为在这个礼拜呢，很有可能你们所交涉的人际啊，或者是对象啊。 你会觉得他可能有点遥不可及，或者是说你们两个人的生活观、价值观是有些差距的。那请你要能够去理解为什么他是用这样的形式在过生活，那才能够让你们呢更有这个共鸣哦。 好，以上是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是透过下方的 LINE 群主加入老师。我是基林老师，感谢大家的收看，我们下周准时再见喽，拜拜。